जय हिंद साथियों साथियों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेंगे टॉप सेवेंटी जो कि पिछले ईयर्स में रिपीटेड है ठीक है गाइस तो अभी आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए इसके बाद हिस्ट्री के बाद जोग्राफी आएगा जोग्राफी के बाद पोलिटिकल आएगा पोलिटिकल के बाद साइंस के टॉप सेवेंटी क्वेश्चन आएंगे ठीक है गाइज आपको हर सेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपके लिए ये जो आर्मी एग्जाम एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड या नेवी की तैयारी कर रहे हैं उन उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में से ठीक है तो आइए चलते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है the people of Indus valley civilisation was not familiar with Indus valley civilisation थी उसके पीपल किसके साथ फेमिलियर नहीं थे किस मेटल के साथ कॉपर के साथ सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ आयरन के साथ तो गाइज इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी आयरन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ the port among following in Indus civilisation मतलब इंडस सिविलाइजेशन में से कौन सा पोर्ट था हड़प्पा नाम था उसका कालीबंगा था लोतल था या मोहन जोदाड़ो था तो गाइज इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर है ऑप्शन सी लोथल लोथल इसका करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जो कि है Jain the Jain literature are known as Jain literature को क्या कहा जाता है गुरु सूफीज तीर्थंकारास महा महारिशीज तो गाइज इसका जो आंसर है वो है काराज ठीक है काराज इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है the oldest Vedas is known as Samaveda Rigveda Atharvaveda और यजुर्वेद ओल्डेस्ट वेद को क्या कहा जाता है तो गाइज सबसे पुराना ऋग्वेद है उसके बाद समरवेद है यजुर्वेद है और फिर अतर्वेद है ठीक है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे तो the language in Gautam Buddha Gautam Buddha's preach each Pali Magadhi Sanskrit या हिंदी गौतम बुद्धा ने किस लैंग्वेज में मतलब अपना ज्ञान दिया था तो इसका आंसर है गाली गाइस पाली ठीक है पाली इसका राइट आंसर है नेक्स्ट सिक्स नंबर पे चलते हैं Jainism has 24 four Tirthankaras last one was Swami Mahavir and first among them is Adinath Rishabhnath Parshvanath Buddha तो गाइस आप सभी लोग जानते होंगे इसके फाउंडर थे ऋषभनाथ सॉरी फाउंडर नहीं कह सकते फर्स्ट तीर्थनकाराज थे फाउंडर तो रियल स्वामी थे ठीक है गाइस नेक्स्ट चलते हैं सेवन्थ नंबर के क्वेश्चन पे तो सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है the Greek invent invader Alexander invaded India in Alexander था जो कि ग्रीक से आया था उसने इंडिया को कब मतलब आक्रमण किया था 321 बीसी 312 बीसी 326 बीसी या 327 20 सी तो गाइज इसका जो राइट right आंसर है वो है 327 26 BC option number C next चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ इस क्वेश्चन नंबर एट है इन विच लैंग्वेज पर पिता का the original Buddhist text were written पिता का नाम की जो बुद्धिस्ट की टेक्स्ट थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी पाली प्रकृत संस्कृत या मगधी तो गाइस इसका आंसर है पाली पाली में ही गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान दिया था और पाली में ही ये जो टेक्स्ट का थी वो लिखी थी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ नाइन्थ है the oldest deciphered script in India is Devanagari Brahmi Persian Arabic मतलब इंडिया की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है तो गाइज इसका जो आंसर है वो है बी ब्राह्मणी ब्राह्मणी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लिपि है जो कि जिसको पढ़ा जा सकता था ठीक है नेक्स्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन है गाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है हर एग्जाम में आया हुआ लगभग एक दो बार The capital of Kaniks was at Kabul Kabul Peshawar Sirhind sorry ये गलत हो गया यहाँ पे कोई अलग ऑप्शन है लेकिन ये आंसर नहीं है ठीक है इसका आंसर है गाइस पेशावर पेशावर थी कनिस की capital next eleven number question पे चलते हैं क्वेश्चन इलेवन है the capital of Satavahanas dynasties was Hyderabad Srikakulam Vijayanagar या सिकंदराबाद सतवाना की डायनेस्टी सत्यनारायण डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल कौन सी है तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सैरी का कुलम इसका राइट ऑप्शन है अब चलते हैं ट्वेल्थ नंबर की तरफ ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन है guys the Vikram Samvat was counted from 58 C 58 six 58 D 76 six 76 C तो गाइस इसका जो आंसर है वो है 58 एट 58 सी से विक्रम संवत काउंट हुआ था नेक्स्ट चलते हैं थर्टीन के तरफ the capital of of Harshavardhana was at जो हर्षवर्धना थे उनकी कैपिटल कहाँ थी पाटलिपुत्र उज्जैन कनौज या अजमेर हर्षवर्धना की कैपिटल थी गाइस कनौज ठीक है गाइस नेक्स्ट फोर्टीन की तरफ चलते हैं Nalanda university is related to which of the following Buddhism Hinduism Jainism और नन तो गाइज इसका जो आंसर है वो है बुद्धिज्म नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कि बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड थी ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका ठीक है नेक्स्ट फिफ्टी नंबर की चलते हैं guys the is the capital of Pallavas Rashtra Rashtrakutas है गाइस सालुकियाज और पल्लवाज वटाफी किसकी कैपिटल थी गाइस ऑप्शन है आपके सामने तो इसका गाइस आंसर है option number C Chalukyas next sixteen पे चलते हैं on birthday of Mohammad prophet Sahab the festival celebrate as Eid ul Fitr Eid ul Milad Eid ul Zuha Muharram जो कि प्रोपेट मोहम्मद थे उनके बर्थडे पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो गाइज इसका आंसर है Eid ul Milad option number B ठीक है नेक्स्ट चलते हैं सेवनटीन नंबर की तरफ सेवनटीन क्वेश्चन है who was the king of Sindh at the time of Muslim invasion Sindh का राजा कौन था जब मुस्लिम का इन्वेशन हुआ था पृथ्वीराज दाहिर हर्षवर्धना या राणा सांगा तो गाइज इसका आंसर है दाहिर राजा दाहिर थे जो कि मुस्लिम इन्वेशन की तरफ उस टाइम वहां पर थे किंग सिंध के गाइज अब चलते हैं एटीन नंबर क्वेश्चन पे who were the founder of the first great united empire in India was the Mauryans, the Guptas, the Shakas the Nandas. तो गाइज इसका आप लोग सभी आंसर जानते होंगे इसका आंसर है द मौर्यंस नेक्स्ट 19 की नंबर चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 वो फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर समुद्र गुप्ता श्री गुप्ता विक्रम विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता तो गाइस जो गुप्ता एम्पायर था वो चंद्रगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ गाइस क्वेश्चन नंबर था ट्वेंटी है कि Mahavira was born at Lumbini Vaishali Sarnath या कपिल वस्तु स्वामी महावीर थे उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था तो गाइज इसका जो आंसर है वो है कपिल वस्तु ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी वन की तरफ Gautam Buddha was born at India Pakistan Sri Lanka या नेपाल गौतम बुद्धा का बर्थ किस देश में हुआ था गाइस तो गाइस इसका आंसर है option number D option number D Nepal Nepal के लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था गौतम बुद्धा का बर्थ नेक्स्ट चलते हैं गाइस 22 की तरफ who is known as Napoleon of India India का नेपोलियन किसे कहा जाता था चंद्रगुप्त भानुगुप्ता समुद्रगुप्ता गुप्ता या कुमार गुप्ता तो गाइज आप सभी लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन कॉमन सा है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है इसका आंसर है गाइज समुद्र गुप्ता समुद्र गुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है guys second council of Jainism was held at Pataliputra Vallabhi Pawapuri या लुम्बिनी जो जैन की सेकेंड काउंसिल थी वो कहाँ पे थी तो गाइज आपको बता दें पहली थी पाटलिपुत्र दूसरी थी वल्लभी ठीक है वल्लभी इसका करेक्ट आंसर है option number B next twenty four पे चलते हैं तो गाइज इसका है Rashtrakuta was founded by Rashtrakuta कुटास थे उनको कैसे किसने फाउंड किया था दांति दुर्ग नरसिंह देवा हर्षवर्धना या अमोघ वर्षा तो गाइज इसका जो आंसर है वो है दांति दुर्ग दांति दुर्ग के द्वारा ही राष्ट्रकुटा की फाउंडेशन की गई थी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं guys question number twenty five पे who was the first ruler of Gupta dynasty Gupta dynasty का पहला रूलर कौन था कुमार गुप्ता था या सकंद गुप्ता था चंद्रगुप्ता था या चंद्रगुप्ता सेकंड था ऑप्शन जरूर कमेंट करें गाइस इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्ता जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी sorry sorry sorry Skanda Gupta के द्वारा फाउंड की गई थी लास्ट रूलर इनका चंद्रगुप्ता सकंद गुप्ता थे last ruler sorry sorry read हो गई who was the last ruler of Gupta dynasty थे और इसका आंसर है सकंद गुप्ता ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी सिक्स पे the first Muslim ruler of India was India का पैसा पहला मुस्लिम रूलर कौन था इल्तुसमिस बाबर बहादुर शाह या कुतुबद्दीन ऐबक तो गाइज आप लोग सभी जानते होंगे जो स्लेव डायनेस्टी थी जो कि मोहम्मद गौरी छोड़ के गया था पीछे उसके जो स्लेव था कुतुबद्दीन ऐबक उसने इंडिया में पहली मुस्लिम रूलर था और उसने ही स्लेव डायनेस्टी और मुस्लिम रूल की इंडिया में फाउंडेशन की थी ठीक है गाइस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे first invasion of Mohammad Ghaznavi on India was one one one one thousand thousand thousand two twenty five one thousand seventy six Mohammad गज गजनवी का पहला इन्वेंशन भारत पे कब हुआ था तो गाइज आप लोग सभी जानते होंगे 1001 में मोहम्मद गजनवी ने पहला भारत पे आक्रमण किया था ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ question number 28 Razia Sultan was daughter of Yakut Malik Aibak और इल्तुस्मिस जो रजिया सुल्तान थी किसकी डॉटर थी किसकी बेटी थी तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आप जानते होंगे एबक इसके ग्रैंड पिताजी थे और इल्तु स्मिस इसके पापा थे ठीक है गाइज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ट्वेंटी नाइन है who founded Vijayanagar empire Harihara and Bukka Krishna Deva Raya Ram Raja Vikramaditya Vijay empire किसने फाउंड किया था तो इसका करेक्ट आंसर है हरिहर एंड बुक्का फर्स्ट इन्होंने विजयनगर एम्पायर की संस्था की थी थर्टी नंबर क्वेश्चन है guys the Muslim who impose jizya tax on Brahmin was Balban Alauddin Iltutmish और फिरोज शाह पहला मुस्लिम जिसने ब्राह्मण के ऊपर टैक्स लगाया था तो गाइस इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के था गाइस फिरोज शाह नेक्स्ट है guys thirty one number question who is the founder of Mughal rule in India Akbar Humayun Babur Aibak तो गाइज आप लोग सभी जानते होंगे अकबर बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल रूल की फाउंडेशन कर दी थी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन नंबर पे तो गाइज 32 क्वेश्चन नंबर है when was the battle of Haldighati fought 1573, 1574, 1555, 1576 जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच अकबर के सिपा सलाहदार मान सिंह के बीच हुआ था तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1576 ठीक है गाइज अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर who was the Rajputana king whose daughter Akbar is married with कौन सा राजपूत किंग था जिसकी बेटी अकबर के साथ पहली बार उसकी बेटी की अकबर के साथ शादी की गई थी और यहीं से लगभग मुगल और राजपूतों के बीच में रिश्ते स्टार्ट हो गए थे संग्राम सिंह मान सिंह भगवान दास या बिहारी मल तो गाइज आप लोग सभी जानते होंगे इसका आंसर है भगवान दास जो कि आमेर के राजा थे उन्होंने अकबर अपनी बेटी अकबर की उन्होंने अपनी बेटी के साथ अकबर की शादी कर दी थी थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन है guys who wrote Aine Akbari Abul फजल अकबर बडो बदोनी या फिरदोसी तो गाइस इसका आंसर है Abul Fazal next thirty five number question है Chetak was the name of a horse which ruler किस राजा के घोड़े का नाम था चेतक उमेद सिंह मान सिंह महाराणा प्रताप भगवान दास तो गाइस सभी जानते होंगे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा आंसू था और जिसने देशभक्ति के लिए बहुत कुछ किया था ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो गाइज हमारा हाफ सेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए कमेंट बॉक्स में पैंतीस में से कितने नंबर आ रहे हैं चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर the Agra fort was constructed in the region of Akbar Babur Shah Jahan जाकिर जो आगरा फोर्ट था किसके रूल में बिल्ट हुआ था तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर के रूल में बाबर आगरा फोर्ट स्टेब्लिश हुआ था which one of the them is a patronage of Akbar not a patronize of Akbar इनमें से कौन सा था जो अकबर के नौ रत्नों में से नहीं था तानसेन टोडरमल अबुल फजल या अमीर खुसरो तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर है अमीर खुसरो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर है बाकी सब अकबर के रत्नों में से थे next question number thirty eight पे चलते हैं guys Buland Darwaza of Fatehpur Sikri was built by Akbar Babur Shah Jahan Jahangir तो गाइस बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी में next question number thirty nine की तरफ चलते हैं guys the monument made by Mughal of completely marble was Taj Mahal Sher Shah tomb Babar स्टॉम अकबर स्टॉम तो गाइस आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताजमहल जो कि अकबर ने मुमताज़ की याद में बनवाया था नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलते हैं which ruler built Grand Trunk Road Sher Shah Babur Jahangir Shah Jahan किसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था शेर शेरशाह ने बनवाया था या बाबर ने बनवाया था जहांगीर ने बनवाया था या शाहजहां ने तो गाइस सभी जानते होंगे इसका आंसर है option number A question forty question complete हो चुके हैं guys top forty question answer ज़रूर कमेंट करें कितने आए आपको सही कितने अच्छे लगे अब 41 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है Shivaji crowned himself under the title of Sultan Chhatrapati Maharana Samrat Shivaji ने अपने आप को किस टाइटल के अंदर टाइटल के अंदर अप, अपने आप को किया था मतलब तो उसका आंसर है guys Chhatrapati Maharaj Shivaji Maharaj next question number 42 पे चलते हैं guys Shivaji made his capital in 1674 was Purandar Rajgarh Sangli Sitaragarh Shivaji ने अपनी कैपिटल सोलह में किसको बनाया था तो गाइज इसका आंसर है राजगढ़ क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं the court language of Mughal was Persian Urdu Turkish Hindi Mughal court की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी तो गाइज इसका आंसर है option number A Persian next question number 44 पे चलते हैं अकबर promulgated Din A Ilahi in 15. It was Hindu doctrine, Mughal doctrine, Buddhist code of conduct. अकबर ने जो दीन है नहीं अपना धर्म किया था वो किसके ऊपर था तो गाइस इसका जो है था वो कोड ऑफ कंडक्ट था बेस कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो रूल्स है ना उस, उसके ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं the king Kharavela of Kalinga was a Hindu Muslim Jain और बुद्धिस्ट जो करवेला ऑफ करवेला किंग था कलिंगा का वो कौन से धर्म से संबंधित था तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो एक जैन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं first European who came to India first Britishers French Portuguese या डच ऐसे यूरोपियन जो इंडिया में पहली बार कौन से आए थे गाइस सभी लोग यहाँ पर टिक लगा देते हैं ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स नहीं आए थे गाइस पोर्टुगीज थे पहले फिर उसके बाद में फ्रेंच फिर ब्रिटिशर्स फिर डच ये वगैरह आए थे ठीक है guys question number forty seven की सर चलते हैं guys forty seven number question है when was the battle of Buxar fought Buxar का युद्ध था वो कब लड़ा गया था और ये भी कमेंट ज़रूर करें किसके बीच में लड़ा गया था seventeen zero five seventeen fifty seven seventeen fifty six seventeen sixty four तो गाइज इसका आंसर है seventeen sixty four battle of Buxar 1764 में फोर्ट किया गया था नेक्स्ट है guys 48 question number battle of Plassey was fought between Jafar and सिराजुल्ला Sirajuddaulah and France, Sirajuddaulah and Britishers Jafar and Britishers battle of Plassey था वो किसके बीच में लड़ा गया था गाइस तो गाइस इसका जो आंसर है वो है Sirajuddaulah and Britishers forty nine question पे चलते हैं हम the permanent settlement of Bengal was done by Robert Clive Canning Cornwallis Hastings अब यार ये लोड मत लगाओ ये अंग्रेज कोई हमारे भगवान नहीं थे जो लोड लोड कर रहे हो आप लोड रिलीज ऐसा इसलिए मैंने नहीं लिखा ऐसी ठीक है रॉबर्ट क्लाइव सही नाम था उसका है बाकी लोड किसी के आगे मत लगाओ हमारे भगवान अंग्रेज नहीं थे तो इसका आंसर है guys option number C Cornwallis Cornwallis ने बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किया था question number fifty The system of subsidy alliance was introduced by Robert Clive Wellesley, Wellesley Warren Hastings Dalhousie. जो सब्सिडी अलाइंस सिस्टम था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था तो गाइज जो सब्सिडी अलाइंस सिस्टम था वो वेलेसे के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे था the first viceroy of India was Canning Mountbatten Clive और रिपन भारत का पहला वाइस रॉय कौन था तो गाइज इसका आंसर है कैनिंग कैनिंग भारत का पहला वाइस रॉय था नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 52 है the all Indian National Congress was founded in 1885 by B C Banerjee A U Hume Clive और रिपन तो गाइज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी किसके द्वारा फाउंड की गई थी 1885 में अठारह में तो गाइज इसका आंसर है option number B A U Hume next question number 52, 53 पे चलते हैं गाइज 53 है who was the leader of moderate sect of Congress Bal Gangadhar Tilak लाला लजपत राय गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जो मॉडरेट फेज था कांग्रेस का उसके लीडर कौन थे तो गाइज इसके आंसर लीडर थे Gopal Krishna Gokhale next question number 54 है वो वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे दयानंद सरस्वती राजा राम राम मोहन रॉय विनोदा भावे विवेकानंद विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो गाइज इसका नाम आंसर है राजा राम मोहन रॉय उन्होंने ही ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी गाइज अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं the Swaraj party was founded in 1923 Swaraj party कब फाउंड की गई थी तो गाइज इसका आंसर है option number D 1953, 1923 sorry now guys question number 56 when did Congress split up Congress दो टुकड़ों में कब मतलब दो टुकड़ा में कब बट गई थी मद्रास सेशन के दौरान लखनऊ सेशन के दौरान सूरत सेशन के दौरान गुजरात सेशन के दौरान तो गाइज आप लोगों को सबको पता होगा जो सूरत में स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का 1907 में ये कांग्रेस का इसमें स्प्लिट हो गया था ठीक है इसका आंसर है option number C question number 57 है guys the non cooperation movement was launched in 1920 1922 1921 1999 1919 sorry तो गाइस इसका आंसर है 1920 1920 इज द करेक्ट आंसर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920 में ठीक है next question number 58 Tipu Sultan ruled from Belur Halebid Srirangapatna Mysore Tipu Sultan ने कहाँ से रूल स्टार्ट मतलब कहाँ रूल किया था तो गाइज इसका आंसर है मैसूर वो वॉज द क्वेश्चन नंबर 59 है who was the president of Congress at the time of Indian independence. C. Raj Gopalacharya, G. B. Kriplani, P. D. Tandon, P. Chidambaram Chidambara Bharat का कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो गाइस इसका आंसर है option number B J B Kripalani जो कि शायद इंडिया के पहले लोकसभा स्पीकर भी थे अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं गाइस 60 क्वेश्चन नंबर है paper edited by Gandhi ji to propagate it ideas world called Gandhi के द्वारा जो पेपर प्रोपोगेट किया था उनके आइडिया व्यक्त करने के लिए उसको क्या कहा जाता था खादी स्वदेशी हरिजन सत्याग्रह तो इसका आंसर है हरिजन हरिजन गांधी अब गाइस क्वेश्चन नंबर 61 के चलते हैं लास्ट टेन क्वेश्चन बचे हैं पूरे देखिएगा वीडियो को क्वेश्चन नंबर 61 है how many provinces during the region of Aurangzeb Aurangzeb के जब रूल करता था उस टाइम कितने प्रोविंसेस थे 15, 20, 25 या 30 कितने थे तो गाइज इसका आंसर थे 30 थे now question number 62 guys when was Goa liberated Goa को कब आज़ाद किया गया था 1960 1961 1958 1962 गोवा को कब पोर्टुगीज से लिबरेट किया गया था तो इसका आंसर है 1961 1961 में गोवा को अंग्रेज पोर्टुगीज छोड़ के चले गए थे ठीक है अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ वो was rewarded as Bharat Ratna before becoming the president of India V V Giri doctor Rajendra Prasad doctor Sarvepalli Radhakrishna और नन किसको भारत रत्न मिल गया था प्रेसिडेंट बनने से पहले तो गाइज इसका आंसर है doctor Sarvepalli Radhakrishna next question number 64 guys which ruler change the name of Pataliputra to Patna Sher Shah Kanishka Akbar Ashoka आज जो पटना नाम है वो किसकी वजह से है पाटलिपुत्र का पटना नाम क्यों है तो गाइज इसका आंसर है शेर शाह ने इसका नाम चेंज किया था पाटलिपुत्र टू पटना मुगलों ने वैसे भी नाम ही चेंज किए गाइज गाइज क्वेश्चन नंबर 65 है when did Jalliabagh massacre took place Jallianwala Bagh जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था 1929, 1918, 1919, ट्वेंटी कब हुआ था जलियावाला बाग तो करेक्ट आंसर है 1919, 1919 गाइस क्वेश्चन नंबर 66 है who is the head of Nehru committee in 1928 Motilal Nehru Jawaharlal Nehru Sardar Patel doctor Bhimrao Ambedkar तो गाइस इसके जो 1928 में हेड थे वो मोतीलाल नेहरू थे नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 67 है what was the name of Vijayanagar empire capital Bangalore Hyderabad Kochi या हम्पी जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल कौन सी थी क्वेश्चन नंबर 67 है गाइस आंसर जरूर करें कमेंट करें तो इसका था हम्पी हम्पी थी विजयनगर की कैपिटल क्वेश्चन नंबर 68 है guys which freedom fighter is known as Sher e Punjab भगत सिंह लाला लजपत राय खुड़ीराम बाल गंगाधर तिलक शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय जी को ही शेर पंजाब कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 69 है guys who among the following built Khajuraho temple Chandel kings Vikramaditya Pallava kings Mauryan kings जो एमपी में है खजुराहो टेम्पल्स वो किसने बिल्ड किए थे चंदेल ने विक्रमादित्य ने पल्लव किंग ने या मौर्यन किंग्स ने तो गाइस चंदेल किंग्स ने खजुराहो टेम्पल्स बिल्ड किए थे अब चलते हैं गाइज आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन में से एक है which British governor change capital from Delhi to Calcutta Warren Hastings lord Mountbatten Hardinge Canning तो गाइज इसका आंसर है हर्डिंग हर्डिंग जो गवर्नर था उसने दिल्ली से कैपिटल कलकत्ता को शिफ्ट किया था तो गाइस आज का जो हमारा सेशन था यहीं एंड होता है अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसकी पी आपको थोड़े दिन बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है गाइज़ सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग नया टेलीग्राम बनाएंगे वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा थैंक यू